биз кыймылсыз блоктун үстүнө ырытылган жиптин бир учун арабага бекитебиз жиптин экинчи учун биз салмактарды сала турган платформага туташтырабыз платформадагы жүктөрдүн таасири астында араба жылмакай горизонталдуу бетте ылдамдануу менен кыймылдайт ылдамдануу аралыкка жана убакытка жараша эсептелет ошентип нерсенин кыймылынын ылдамдануусу ага таасир этүүчү күчкө түз пропорционалдуу араба менен жүк кыймылдап тургандыктан алардын жалпы массасы туруктуу болушу керек кыймылдуу нерселердин жалпы массасы өзгөрүүсүз калуу үчүн биз арабалардагы жүктөрдү акырындык менен кайра иретке келтиребиз ошону менен аракеттеги күчтү өзгөртөбүз демек аларга бирдей күч аракет кылганда нерселердин кыймылынын ылдамдануусу алардын массасына тескери пропорционалдуу